તો ખેડૂત મિત્રો આજે જીનરોયની કપાસ ખરીદી ધીમે પડતા તેના ભાવ મણે વીસથી પચીસ રૂપિયાનો મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો એ ખેડૂત મિત્રો છેલ્લા પાંચથી દસ દિવસથી કપાસના ભાવમાં સતત ઘટાડો ચાલી રહ્યો છે ને તેની પાછળનું કારણ એ છે કે યુક્રેન અને રશિયામાં થયેલા યુદ્ધના કારણે અમેરિકાનો રૂનો નિકાસ અટકી ગયો છે ને ન્યૂયોર્ક વાયદો પણ તૂટ્યો ને તેમાં મોટો ઘટાડો આવ્યો હતો અત્યારે હવે જો મીડિયમ ક્વોલિટીનો કપાસ હોય તો તેના ભાવ પંદરસોથી માંડીને સત્તરસો રૂપિયા અને સારા કપાસના ભાવ ઓગણીસોથી એકવીસો રૂપિયા સુધીના બોલાતા હતા અને આવા કપાસના ભાવ ઘટતા ખેડૂતોમાં નિરાશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો તો ચાલો જાણી લઈએ વિવિધ માર્કેટયાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ ચૌદસો પચાસથી એકવીસો ને પાંચ મહુવા ચૌદસો એકથી બે હજાર આઠ ગોંડલ અગિયારસો એકથી એકવીસો એકત્રીસ કાલાવાડ ઓગણીસો પચાસથી બે હજાર અડતાલીસ રૂપિયા તળાજા ચૌદસો પચીસથી બે હજાર દસ બગસરા ચૌદસો પચાસથી બે હજાર પંચોતેર ઉપલેટા પંદરસોથી બે હજાર પચીસ ધોરાજી પંદરસો એકવીસથી બે હજાર એકસઠ રૂપિયા જેતપુર તેરસો એકત્રીસથી એકવીસો ને એકોતેર વાંકાનેર અગિયારસોથી બે હજાર પચીસ મોરબી પંદરસો એકથી બે હજાર પચીસ રાજુલા એક હજારથી બે હજાર પચાસ રૂપિયા વીંસ્યા સોળસો પચાસથી બે હજાર ત્રીસ ભેંસાળ પંદરસોથી એકવીસો લાલપુર ચૌદસો ચાલીસથી બે હજાર ખંભાળિયા સોળસો પચાસથી ઓગણીસો ને પંચાણું રૂપિયા રાજકોટ સોળસો એંશીથી એકવીસો અમરેલી અગિયારસોથી બે હજાર પચાસ ચાવરકુંડલા પંદરસો એંશીથી બે હજાર સિત્તેર જસદણ પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને ત્રીસ રૂપિયા જામ જોધપુર ચૌદસોથી એકવીસો ને દસ ભાવનગર એક હજાર ઓગણીસથી બે હજાર એકોતેર જામનગર તેરસો પચાસથી ઓગણીસો પંચોતેર બાબરા ચૌદસો એંશીથી બે હજાર એંશી રૂપિયા માણસા એક હજારથી એકવીસો ને છવ્વીસ કડી તેરસોથી બે હજાર એકોતેર પાટણ પંદરસોથી બે હજાર ચુમ્માલીસ તલોદ સત્તરસો ત્રેસઠથી બે હજાર ત્યાંસી રૂપિયા પાલીતાણા ચૌદસોથી ઓગણીસો ને પચાસ સાયલા બારસો પચાસથી બે હજાર હારીજ પંદરસોથી બે હજાર ત્રીસ વિસનગર બારસો પચાસથી એકવીસો ને પચીસ રૂપિયા સિદ્ધપુર બારસોથી ઓગણીસો ને બોતેર ગઢડા પંદરસો પંદરથી એકવીસો તંદુકા તેરસો પચાસથી ઓગણીસો બાવન વિરમગામ પંદરસો આઠથી ઓગણીસો એકોતેર વિજાપુર ચૌદસો પચાસથી એકવીસો પચાસ કુકરવાડા ચૌદસોથી એકવીસો ગોજારિયા બારસોથી બે હજાર એકત્રીસ હિંમતનગર પંદરસો એંશીથી બે હજાર બાવન રૂપિયા હળવદ ચૌદસો દસથી બે હજાર છ સણાસમાં તેરસોથી અઢારસો એકોતેર ઉનાવા આઠસોથી બે હજાર બાવન ઇકબલગઢ પંદરસોથી ઓગણીસો ત્રીસ સતલાસણા સોળસોથી ઓગણીસો ને પચાસ રૂપિયા